ဘူးပြန်လေတွေ့ကြည့်ကောင်းမြတ်ဖွယ်ပါခုမှမရှိအရာရာညင်ညူစရာများပြင်းနေနေရတွေ့ကုန်လုံးဟောင်းလေကျွန်တော်ဘဝဟာအနတ္တပါပဲတကယ်ကိုတွေ့ကြည့်ရင်တော့ကြောက်စရာ တဲ့တွေကြကအရာရာဖေးမမေ့သူလို့တဲ့ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လို့အဆိုးနာဂလန်ခင်မိနိုင်ဖို့အရာရာကျေးဇူးတော်နဲ့ပေးနေသူဟိုယေရှုတပါပဲ Maria တင်တွေကြကရာရာဖေးမမေ့သူတို့တွေဘဝမှာမရှိမဖြစ်လို့အစိုးငါကလည်းခင်မနိုင်ဖို့ရာရာကျေးဇူးတော်နဲ့ပေးနေသူယေရှုတပါးပဲ 看来笑的是眼泪，你也的高走，真的奈不。care စေစိတ်တင်းလို့တင်းအသွေးတင်းမင်းတင်းဖြစ်စေ